morning. Uh, hari ni kita orang akan pergi ke PJ untuk main makeup makeup. So hashtag main makeup makeup. Okay. So check this out and then tengoklah apa hasilnya. Hmm, ni sebelum dan nanti lepas. So ada dah sampai dekat Dia City Center So tengah cari lift Ada dua lift tadi dan Ayah tak boleh masuk Sebab tengah apa tak So kita join je Okay Tunggu je lagi Okay Dah sampai dah Siap langgang Lagi sekali, lagi sekali Ang pi mana? Jengger jengger Hi, uh, so inilah kita tak make up. Tak make up sakit burn di oven and cerawat bukan cerawat sebab mak geram sebab tu tu jerawat sampai datang sampai pergi like jerawat Okay, boyfriend equal to jerawat. Impel. Boyfriend equal to jerawat. Impel. Boleh tak cakap? dia singgah bagaikan uh, apa? Pimpin ni singgah bagaikan penyari. Ha, macam penyemburan lah. Penyari hidup. Dia bila dia pergi, dia luka, Dia tinggal parut. Jadi follow lah dia pula. Apa dia? Apa tu? Punya IG ke? Punya IG ke? Abang kau ni. <laughs> Ah, YouTube. Oh YouTube? Wah, eh, dahsyat tu. Dah kena baca ni. Alah dah lama lepas tu dah lama tak buat habis ah, baru aktif kan? balik aku tengah praktis balik dia kena jiwa kental buat macam tu kena edit edit edit kan ah. memang lama kan apa-apa kita buat yang nak buat ni kan video clip pendek ke apa semua editing tu lah yang masa dia kan kalau yang dekat muka ni kan tunjuk tekan tak kuat. Sampai dia masuk. Sampai dia Atas atas muka yang kulit tu. Dia, dia sebab dah biasa ni. <laughs> nanti dia macam yang terawak tu dia cedera tau. Kalau dia minum kuat tu. Lampak je. Nampak tu cara. Mak tolak ke atas. Atas ni. Kalau saya pakai tanpa mesin, kenapa kan? Kita kira shirt. Eh, Kita akan sapu permukaan tu agak besar. pemilihan color untuk kulit tu dia lebih terang ke? Okey, orang excuse <laughs> me. sebenarnya. I'm not very sure dia punya hasil mm-hmm. yang buat sendiri. So, macam natural lah. Kau boleh beli kat mana? So, yeah. Good luck. kami orang dulu ya tenung eh? mukanya tatap mukanya tatap tatap A girl and small eyes. Okay. Guys, dah habis dah. Nampak natural ke? Nampak pendek ke? Nampak apa ke? Okay tak? Okay, bolehlah datang kat mereka. Diorang punya makeup memang smooth, smooth, lembut, smooth dan lembut sama lah kan? Uh, ah, ringan, very light and then ah uh, okay lah. Hmm, cuma hidung I sengit sikit lah. <laughs> okay uh, I got fun today new knowledge new knowledge lagi apa experience, experience yang best saya know the tech the technique lepas tu macam-macam lah apa ni so okay for Medicaid Medicaid Libor Borax Weh, doa aku pun nak lah. tu lagi kat hidung. Hidung tak pujaan. Tiko.